เดจยวเดจยวมอนว่าเป็นกำลังไว้เจ้าอีกคบตัวเตะนักยาเตะกันนักเจ้าชนะกี่ครบตัวเตะเจ้าปะเราดิ้งมอกี่หัวไหลนี่มาหลอมนะทเดียว โอเค สอลตากเลียนซอมอเนวซอมลีและทุมนามและซอมลีและลีนะสอลตากเลียนซอมอเนวซอมลีและทุมนาและซอมลีและลีนะตัวเต้าปลาเอามีเข้มเปวินอามามินหางินเหมาะกิมายสักนาทูอังอาดีงโอฮี จินคำสังเข้มเป็นอเกนุเป็นตัวเต้าปาลิงเขาแต่เตจีกหิวจินปีตาจุนถูกเกนโมตัวเล็กตัวบังอเกนเนี่ยแนวสอมลีเลลีนะตัวบังอินอเกนลายตะกินปัสยันทุงไอเตเข้มปบนตุงอะข้าเสียงโทของตุงฮีฮาเลลูยาฮิปฮิเป็นสอลตากปีตะจุ ina zuda mi ahilo gentle mi te tunga ama sa pen pen pasien thu again na hi ina zura mi te pen tang lai na amau om zia pen hira na ibe amau pen tel tuam i te hila chia la sa thei bang mo Tel tuam ita jila te o aci nasangi wian ha, eh. Kita tel tuam sang mama <laughs> Ina taja Abrahamu ab apu abiang suan ina. Amau pen tuciam na tu ki pol pasian tel tuam te ci. Akib sang na dia nga. Pasal kem pen aswa zo nigiat apak te avun kiat. Avun kiat. แต่เจ้ามาตัวปัสสลีนปีนบุญกีัลเลแต่ของเป็นเอ็นแนวเงียตุเนียมก็เงียตุปัสเซียนดูต้องอุ้มดีงาตรงตรวจไหมเลวกันยิงด้านขัดเพียละอมูหีนะแต่เลตัวไปสู้ทรงเลยต้ององไปตักเชียงอ่ะอีสีละมีเตอดียงไปหิงเสียเกนมาบังอาอีตีละมีเตละกะนางเซมิน Ami pite gumdiang pa hinabi. Ami, ami pite may na ama singlam te tuang tatu. Ong tat kit siang ah sinazoin sa isung tau kikin. Pentecost niya kasyang to akibuak takte. Hi pite zumain tuge na ibe. Kasyang to pen hui pibang nung zia ziang nung zia zia na. Um, ว่าเด็กตุงนุ่งอ่ะอมเต็งไอเต็งจะของแวงมีซาและสอนนี่ของ cầm tôm không bao in à ong dịa dịa ong dịa dịa ong dịa dịa lào chiếm lâu mai zoom chỉ dòng ấm lâu ni đang áp en lào lụa cái giải ra mi tên abol sia ding itila mi tên abol sia ding lawin kong ki kha khum ke ben khát siang trong tun tak chiang à tua lao na mai zoom le tung be na ong in ngai phalua cái giải jerusalem ko à ông ong ot jia jia à ตัวนี้เป็นเพนเทคอสนี่ินะ เป็นเทกูเตนี่ินะตัวปล่อยอาคามไหลตัวก็ยจังอมุนตัวตัวกำตัวตัวมปนาจุระมีเตเป็นเด็กกขาเตปล่อยคมเดียเยรูซาเล็มอุ้งกิสุกตัวไหลตักตัวจงกิตัวไหลตักเสียจังอมีตั้มจิตกาตั้มตัวมีตั้มนี่แกแกก็ขัดเสียงตรงกิบัวจังอมาดิตักก็องเสียเสียนะพัดเสียเสียหตักจังอ mi tên lâm đăng ten lamdang ske aina anwai pana in abong chike ya le gam lum sia le ong zak zak ke bang chipe wa ya le china anwai pana ten en to ke aina ke kum wa me zu kham wi voi te bên zu kham hi ve chi chi changa pi ta zu na ding to uten au te o zura mi te câu ko bên ben zu kham hi pe ma lo hiu tang lain kam sang pa so la lai siang tho sunga sim ngei lo nei yu yam ninunung ni chiang in mi khem pe tunga ka kha ka bo dinga haleluya na tanu na tapa te kam sang pa bang thu ngen dinga na khang no te na mang mu di mang mu di mang mu di wa na pa bi den mang man di gi jina khau tak ka pi ta su มีแต่ดุยจีเป็นอะไรตานินสิแหลงหลายตานนี่คนละแบคนละมีเองอเบงเบงงาซากองนำพิษเพชรเด่นแต่บอลิโลดีะแต่นี่นะหลายตานต้องเนี่คนละงาเบงปาเจียจงกิเทมอไอ้ตัวงาเบงปาเลลขัดนะพี่ขัดเสียงเราต้องกิดิมตักเตะเด็กตะกาทุเกนเฮ้สุรามิเตนังอายุนเขาเป็นสุขมงสาหิวเตะ nanai uen diun zukham huni lohi zing sang nai kwai pani ko pen zukhama ong i lohi u tang laya kam sang pa zola tunga pasianin again ma bangin ninunung ni te kakha ki bodia chi pe tu ni nong tung tahi. hi no te na singlam te tunga nago lupau Nazareth kami Jesus pasianin si na zawin toki sak zawi nau telong na mona ki siki kun la to zeisu um la sangun cha khas yang to wang let na to thua gen le to nia mi bang zap yang thakem je mi tul thum piang thak hallelujah praise the lord piang thak alai sang do na sim la jin sol tak lien ni so alung sing mo ben akitam kham ding za dong ap แต่จังอ่ะเปียกคำตัวเปลาวินะข้าเสียงเราตั้งแก่วิน ตัวคิดเสียงอ่ะเยรูซาเล็มฮะขังเลวซีซินเยรูซาเล็มคบีจังโนอยอาอเมริกากามาดีอาวอชิงตันดีซีจิมาเวนอีคบีจังโมอีคบีอ่ะขันหลอนางตุนองตุงเลยองนางมินทันมามาดีเวนโมตัวไลน์ตรงเยรูซาเล็มาเป็นขันหลอนางตุงเจังมินทังลมามาจังอ่ะตัวเล Eh, nung zui te akipan pasien tum te bol siat ong kipan ong ki bol se sia sia ong ki man ong ki sat seven bang suang to ki deng lum chi te ngom ni te thum mi te ben dilo sema so tom ngom no lun ki te thang mang khin to suwa pi te su dong pen khwa khada pai na gospel pai mai ve mo dei tung nu nga ama kya antanga thunge ni na omle. le lại tất cả à, khăn khăn khăn và ông kêu 총엘라이다가 망무나간가 반동반알 부안자피 칸 기울리네 간 엉케 숙이나 게양 투이나 아엘레 와 부안자피 숭아 ganing nam kim khem pum abok bak ganing te zongom israel miten sa siang tho lo ne lo ven mo siang tho to siang tho to afeka khelina om tale hikamang muna bang hindi nga le siya ang isulay taka pasiyan yung sol. Ding taon lahi ganing te tatin lanayin. Aji siya nga, Peter Jun, kanewa kipanina sa siyang tawlaw pang ma lo yung. Israel ten sa siyang tawlaw nailaw ben mo. Yan, yan, boksa kong nailaw ibe. Ini du mamahang. <laughs> Saya siang dulu, cita mau nelo. Om tal saat itu nelo. Ayo pasien tu tak nen cita. Pita supen angai sunah kilum leta. Kanewa kipan ni bang asiang tau te sok ngai lo sungai lo hiing tau pao cita. Pasianin asian tau sakte nangin kuah hilela nang siang tau lo civial ding nehiam cita. Tuan le lompa buai ke la ta ka anga isut na khat bango he to ma bang eh, gal kamang zoma gal kabupa Corneli, Cornelius, chima Cornelius chim. Ta pa ben jong ben gentle te hi na pin, zura mi te hi lo na pin, zoma mi khat hi na pin, pasien sa tang ma ma. Pasien a zong zong khat ai ve, thuang ngen ngen khat ai ve. ก็เลยกทั่วเงินียบๆไรตะกับเป็นตอนเด็กอ่ะปัศยานี่ตัวกัลกับบุปันฮอบีนั่นน่ะเซมเจนกัลกับเทนี่เป็นโซลินลาวะพีทัศนสัมสกินพีทัศนนู้กี้ปับเสียทุ่งเงินเแหละในกวนบุปผนะทุบหางดิวเทจฉีกขัดมังมูนางไงจังอ่ะตอนแร Aman nak kalau kata ni solina. Apa ilah itu kah? Dia na pita itu aki kal tengah indah itu ngah dia na amang muna sanam ki muna na mang na ngah cew. Tuah mukel yang pita itu azwi lau dingi lah ibe. Tuah itu hi kamang muna bangi dingi lah cew pita itu angah isu isu lah itu kah? Tuah na inwa ya tuah suk lah cin. Nangong zong mi ong pai hin cin tuah tepen. Misiang thau lau gentle mi teh cetuan kelah zwi lalun cie. กำลังตัวสุกละมินส่งตักวีนะกับกาลกำบังปานองส่งสักวีโอจีนะอะไรมันโอ้ฮิโมเดนันพัศยส่งกำบังกำบังมูนังหิลไซเยจินสุฮิปะแต่ละคนนี่ดีกาลกำบังปานองเป็นพัศยแบบสัตว์จัตตากอุ้มยิมเสอเบะพงเอาเงาเข้มเป็ไอ้ดีมานะคุยนะคุยคนเลยนะปีตาสุกงังลูเลียนเลย ตัวลายโซมากาลกับจีกัดเป็นทูนี่มาไหมเนาะอ่ะบ่เป็นโซมากาลกับมางี่ลายอานานี่มาไหมเว้ยไอ้ภาษาละจะตากนั้นเป็นปีตะซุอกงงังลุเลียละบ็อกซุกินะคุณสุกีจิแล้วปีตะซุนเอ้ยเกยเป็นนงนงบ่ดีกิงเอ้ยเกยมีใหม่เลยเลยไงทาวทาวจิตัวเลียบางยามน้องสับนาจิแหละ thu các ngân lại tôi ngân pasien nên nắng sắm hàng rồi là chẳng sắm hình pasien ông sol nông gen đi về ông gen in chế chả Peter Zuin akam hong ina thu gen suk suk thu gen suk suk đến nay ilai sang đầu sim na ông tuân tệ bằng gen em sẽ tua su cái gì hàng in mi khem bởi mọ mai sắc na thu tua su min to au mi tên na ngạ thể hi chi thu ông gen liền lệ khasiang to wong tong lianin athungai kempo atutman pana kam tuam pawin kasang to to kidim lian wai be haleluya tapi ni tak banggen wa ma ha, hite ngong ngian dia dot kem si athupia ya. tunina e pasianin ongen sakding athupi ben mahim ta zeisu khazi min hangin mo mai na thu itel ding ki samhim Haleluya. Zaisu kazi kanua wisin wale happy na to. Zaisu kazi min hangin. Ha mo mai na tu. Kanwi jalan ni. Zaisu kazi Minhangin, hangin. Ha mo mai na tu. A ummi kem bet akinga thi mo kai be. Haleluya. Lam nang mama. Tu abang again lihal le. Atu dangin จงเลยจะอิสุกันทีมินางินมอกไม้นาวมีจะ a เกนเดลเลยข้สศึงทวินตัวมันสกเลียน แต่มีนุนต่างนะอิบยากินะไอ้ตรงอีพอลพีไอ้ตรงเี้ยไอ้เคเรอิมิมัลนี่สิมนุนต่างนะอ g เกนดิงอัฐุพีเป็นอิบุลบูดิงอัฐุพีเป็นเป็นลุงดัมนาทุฮาเลลูยาลุงดัมนาทุยจีบังตัวจิกรรมตัดแววว่าตัวจีแววว่าจีเป็นลุงดัมนาทุยเลยไหมอากิจิงเลวเอเตเซอิสุมินโตหมอกไม้เตียัง Haleluya. Amen. Tau pa sa isu lay tungang pay na ben. Bang hidiang payam sila. At amo buwag liyan ben. At tawan liyan ben. Bang hidiang payam sila. Mo may sakdiang pahis na ben. Ang mo sakdiang pahilo. Amen. Laitung mo sakdinga. Zaisu hong pahilohi. Zaisu hong pahilohi. Nasa kayo yan, no? Amin tanma bangin, leitung honggum dingi, leitung ở chị ta quả, năng là kể. Ông băng chỉ điện ta, gum ding, Gum ding chứ là gì đấy? Ấy dâu bảo à gum mi chị bèn thu bi mà mẹ. What happened? Khi là dân pin, xia tên, gum tay tay, còn chị bằng không? 이쟁이나 sangka pi kwa kalom no pen khowal mama na bin seten gum ma ma chinom na ma ne lo na bin thada zul tan sun na bin sete ma halwa pangi chi nai mo kai be aina le gum chi be na amante gup kul amen amante gup kul na akhyal nge lo te gubakul na gubakul te kum ji man lo zeu zeu amen aman lo nuam lo zong lo zong ki lo sam na bin man lo nuam lo kom kal mat pana man lo khak ya ya zeli changa gup kuli be aho na, amen ทุกท่านจำน้อมเราจีบังกองยมเราไว้ไปไอ้นั่นแหละช่วยอิงเงจาะลูกมันไปกันไปบ่อยหวยอเมนหลายช่างเราชิมน้อมเราจีบองยมเสร็จแล้วช่วยเป็นกิสิมน้อยยังอิสิมจังอาไปกับจงจงนายเลยลุสตาอ่ะเฟซบุ๊กจังอันนี้กันกันเูแนดูแล้วแล้วน้ำดังมา ตัวน่ะอาหอยนวมเลากว่ามาเกี่ยมลูกอายังอาหอยโซล่าไอ้ตัวนี้ลุงดำไหวขนาดหอยโซล่านะเพียงอินลุงดำนะทุกขัดเอ็นไหนเวองไม้สักเดียใส่สูงไปฮีองกุมเดียงไปฮี องอีเดียงไปฮี องไม้สักเดียงไปฮี ทุบปังอาเดียกิโลมลูเตะทุบปังอาสักเดียงไปฮี มอไม้สักเดียงไปฮี ทุบังอาลูนริงาองกิจับเตนาเข้มเบอาศีตองพิจัดสักเดียงไปพาเป็นเจสวยเวอเมนสักอีกดีนี่เดนาอีลาเลยตุงหมอสักดีงาเจสูหงไปโลฮีอามินทันมาบักินเลยตุงหงกุมดีฮีอเมนคุณโดยมังป้าบันแหแก่เองอืมนี่เด็กของ Biakin sanga tu teng kapasian kaum Cina pin zau zau na pin apa sian en gum tantan ja. Ada memang pale pol teh nak kum kai dia. Pa kata memang ben pasian umma mak na pin zau gen gen. Ang sung tei. Ay apa sian tu ben? Lam dang mama vio. Oh. Zau gen gen na pin tu pa pia pia lai. Eh, Tapi easy way, ya. Praise the Lord. Lấy tung mọ sắc đi ngã, dây sư hong bài lâu hi, amin than mạ bangin, lấy tung hong gum đi hi. Còn bên đến bằng tiếng, qua mạ bèo mạ in thu um lệ hin ton tung na pha ngã đi hi hin ton tung na pha ngã dihikut biar kita bapak tahu ni ei eh, lampana i di pangya umbello up suk ziau ni up suk ziau ni oh himong mo zaisun kengin mong mo na chi ziau ben aum nai ve wakata up na chi ko hak sapai yang aisun up na ji ben hak sai lo ngel nai ni อุบนาอับไปหักสัลบแล้วมึงเงี้ยองเงี้ยงทุงอย่างเงี้ยงไงเวจิโมตุนุตไงมองตะกตัวนัตุนนัตะกตัวอินทุงอาหิวยาวเวนว่านัตุนนาบังอัตันดิ้งอินตัวเลยจิตัวบ้างทุงอาไงงำเราดิเนาะพอการบังเลยคนเจ็บสาพอกันบ้างอิบซอกสาพอกันบ้างทะลุสะเด็กตักเพียละ ตูในแบบว่าไงไงมองลัวจีนไหนแบบตัว่อุบนาอยยาไว้แบบ Na tu pa in ong khau ding ji muang luan aja. Tu hiu hiau. Aina le. Tu hi itiat lungi mo nama mo mlo. Tu ben kan, upna. Tu le na tu pa na ngol tu hazat taka muang atung ngam nai le. Pasian ta pa zeisuina. Na mo nama ina dia singlam te tunga asisan abu akwen um ngam lo ding mo. Praise the Lord. Amen kadu ni eh, mik dia bilang, kium sak mama tapi yang ina itu pak ubza nang ona pasien ublu. Kalau <laughs> kamu kau lah, melayu pun, nampai teh, nampai nampai yang baik teh jen. Siapa, siapa? Cuma ale yang citu. Cuma yang jah, mah yang citu. Kau pun tuh mihing, kalau bapa pun tuh melomih ya, aje lah. Ya, cuma yang citu, cuma yang jah, mah yang citu. เอาล่ะแต่และยังจีตัวจะเป็นนะอนาคตมังนี่นะอมุทิปักลูเชีงอ่ะบีเดนเซียเต็งแกไปแกอะไรล่ะยงจีตัก็จริงนทุ่งเงินยงทุ่งเงินไหนเูาบีเดนเซียล้ำเกะกว่าคุณล้ำกองเงินสักต่อยงจีตัเตะตัวกี่วันง่ายๆตัวเตะเป็นบางทีจำเจยงจีตัอักจีปงหม้อคางไปขีนะ dùng dùng chi chi đó tu, Amin à, cả ôm ôm lâu, à, ta 마용지도 용지도 세메 아민 메카 투미 Thế 아움로 아우 아타탁테 아움로 아이장아 Lepas tu ni iup ding pen, itu patut za ina Yesus um lesong. Bantu mà kita um ding vậy. Amen. khâu điên kau ding Cina umia, nangai muang ya, ông kau lau ding pe ma, chin vom che yang ngai Khâu kalau izin ni ni. 아니날래 khẩu tâm mô khẩu khí tâm mô xe mô tuông em thua ghen lại ta còn đến tệ thal tục bầu khá lên à chi qua mà lâu này vậy up nái chi thôi vậy mình up nái chi bang dây xuân cây ông gum khiến dầu hi cảm ơn na po khiến dầu hi à sĩ san siang đơn cảm ơn na sol siang khiến dầu hi vu bang in ông ngầu sắc tai Mokmai nang petahi ci na uble. Tu azial to ton tung mai kuang gam no taman ki wak ding kim la ben. tung wan tung am tung ding hi ziao lel vio. Amen. Atu ai nabi. Aksa sama ma. Ei athei sa ten dong tu a hi yao nabi. Gen loin. Adang teng gen. gen. Giêsu thui gen sang băng bang à, a men online thui gen tam so. Hi men online ma ma liak luak chi chi bong mon ba toi toi kai be gen. A Giêsu thui ben gen ngay lo. Hi mo gi ben. Amen. Tâu pan kei hong i di. Chi xin ma le? Khát về lại. Đây là lakwak ban. Giêsu nong ít man kanuam pahi. Kei hong y thi. Kei hong y thi. Giêsu nong ít man kanuam pahi. Kei nang on hong y thi. Giêsu ít na pen. Lấy tung bụp ấy đi bỏ chị mi mua hi lo, Kei vong ít. Chị thấy đến thứ bi vong. Amen. กาแฟงบุปินงอีดบ่ชีต้องอีละไว้เปอายตัวมลักดิงเยซูอีดกว่าคงจิละเกจิแดนดิบ่เยซูอีดกว่าเยซูกว่าดิอาซีเยซูกว่าโมนามายนาดิอาซีบ่นางุมโมมลูแต่ละนางปังจีก็ตุงดิงวันตุงกำตุงดิงบ่เบลกำมากิมุงบุตุนสุกลายดิง อันตุกับตรงนี้ก็จิตเองคุลามนั่นเซลไวเวนตุนตังกี่ขอมเกลจิตตัวนักขุดหลับเบกเบกทรงประเสริฐเจียมเตะตายเว้วันตุกับตรงนี้เสียส่วนนังกับปลายตาในเวฮาเลลูยา praise the lord amen amen บอกเต้นอุลไวลูมาเสียมุตโตอุลมาลูริงโมอามันหักสติงเซมิเว Ayong yilu ay ven. Ay aksama nung sem sang nomi lo ven. Ken seming um ay katapa umziawo ong chitay ven. Katanu ken sem kin ngay kay huisa kin ngay ling luku na kukuin ngay. Sik to kil to kahingtang kikil kin ngay umziawo ong chitay ven. Iumziaw na guai, Nak don bewan umziaw na um le. Ah, umziaw. Umsuk ziaw tại mình tôi nên là dây su hăng hanga imo na mai na thu ben thấy tắc tắc le gol so na liền bị bên tua hi rồi amen pokaten dây su hăng hanga mo na mai na thi ben kan masalo ken hi dấu mo hi dấu lâu, ken duy dấu mo duy dấu lâu, cái kỳ đẹp dấu mo kỳ đẹp dấu lâu, chỉ không thu bi sắc rồi u tên nào thế ấy cái đẹp dấu lèn dây sung sĩ cú lâu hiê nó chiếm tệ vô amen em suy dấu lèn dây su dòng kỳ ngài nó lâu đi nghe kỳ xăm nó lâu về ai nói lệ suy dấu lâu hị mặn mà mạng sĩ ấy về praise the Lord amen tôi nên quả tên ủng um thầy lâu hiếm chị lệ azui zole azui zolo aku sih terbaik dengan umlo amja ama apa yang telo kala Yesus sep satu tung lawina, ama hi zo na tung akinga bokat na pian thak thai lo na pen tua hi ben wate pian thak chin mo alung ba ngut duai ke ke chang ala he pang, phang phang ki pian thang nai lo wate pen piang ta ka chi le dong him an te lung sim dong hoi tuang yat ke pen ka lung sim nin dan dan nang a ki sit sit le chi chek mun siang tro na mu ngei lo ri hi te na lung kim nang tu ngei lo ri tuai men tu nin jesu um chi be dong gen ning mo nang ki en en no lo di jesu sem khin zo jesu lâu khin ta a à. matung kaba si bang sansa kamo na vu bang hong so ngota no kita ngajong wokke zelven mo wokke chang bang chele kang pheu pau avo mom vello kan chita ka kang wo kang ben kang pria kai ve ai na le tu ni kian dia. Zaisusin nang pun tua vukang bang ah, ongo sakin ci. Nang le nang kimu di bem. Amen. Tu tu ada nang nang nak kimu telep tapi up nak kicebe. Tu ada nang kimu telun. Nak kiat pak pocah nang cin lau nah peng muden. Nang cin lau nah peng mulen. Nang zui zo nai lu han jam lai pening. Tu ni tak bel piang tak ing kicin hai kening. Tem han jam lai. Cipa pot ben nang ai di bewang. Amen han jam lai pun ning tu tak pun kicing kisanai keng tom hi lai ni na chi pa pun zai suin azolo hi cha sing lam te tu a tang ko na om nai lui mong nai phe amen nang nang nang hi zo ding ong king hak hilo zai su zo sa tu a iking ak na pen up na ki chi ai me hallelujah zokin ma zo nai lo zai suin Pele tunin to bay sun nakwen. Wubangin ak angaw apak din ang umutahya le. Umutahya le. Da jota. Man pai hong luang si vuk bang hong ngô sắc si itui đăng ca thê bằng đằng hi lâu Giêsu si Amen a ca Apagabo hang hi lâu bằng đằng hi lâu Giêsu si in kei in tik na ka nga na bằng đằng hi lâu Giêsu si in man pa hi không loang si vô bằng hồng ngô sắc si tươi đăng cả thể kế hi bằng đăng hi lâu giê xu si amen bằng đăng hi lâu i gam tân na hang dong hi lâu i hoi na hang dong hi lâu i lung si hoi na hang dong hi lâu Jesus sẽ sẵn hàng bê khi Praise the Lord Tôi Jesus sĩ kì bọc hiện mô kì bọc nai lô Lại sáng rơi bằng gì Sĩ kì bọc lâu yên mọ mài sẵn nào ông lâu đi khi À chị lại ta kìn À sáng thâu bà sáng ta bà Jesus xin Dùa thu khát về dòng again ngay lâu pain Anu à, ma gì gil sung pana. na Khá sáng thâu to ông xoạc khinh nhạt pain pasal len mai lup khom na ngang piang hilo khas siang thau to no ngak siang to mazi gil sung pana pasien ta pa ong suak ke pa mo na nei lo mo na bang lo aman mo na thei lo wi to pa si ong ki wak ben nang le ke mo na mai na ri sa nai ve mai zo lo chi ding ji bang om dia om vel lo nang mai zo lo Hallelujah. Amen. Kadrivite imo na pen. Ele Jesu enlua ele yekilte. Tamlua ibe mo. Tamlua. Tamlua. I isim ko yung tamlai jang mato. Ming te te por kat ombana. Ming te luk por kat om. Ato ming te luk te luk por kat bekilun. Ele ngon ite manlo mo na por kat omlai. Atamlan kigen te luk. Anto ni alung na maya. Bang bang itale, Jesusin. Mo na ki chisong kembo ben Jesusin. Tawan lakin tahi. Tawan lakin tahi. Mai kin tahi. Sob siang kin tahi. Cipen. Pasian lung damna, Jesu lung damna tuhi. Tua tupen, isak zak ding tau pandai. Tapi men, lepuk kwan mang cedah. mọ này tê dây sùn ngã hi cây năng ngon a mọ bì mà vạn tung a hông lụt pin mọ na tênh siang ta ina mọ na siang lâu bia bản tung không kỷ lụt thế lâu băng mọ na siang sa bê cả bản tung kỷ lụt thế tôi làm mọ na siang na dia băng băng quan xem dây sùn a si tông sao siang Tayo nun, lalo po ako ng Sa saun, sa kikikun, mo neite, zaysun nga hi, hi tutel, tang kawun, mo neite, zaysun nga hi. Magchay ta, hi tu, tel tang kawun itang ko ding ben mo nei nei le nang zai sun ngi thi amen na mo na ke ba zai sun a si to sob siang hi chỉ ben tel taka itang ko ding ben to pa di zen bo hi thu tel tak tang ko un mo nei te zai sun hi dang ni na bang ji tun sin sung Ki suang nolo Tukhama yaka siang ta Aman hong siang sak hin so Tukham kal na chin hin ta Tukham hong kal kebe bangin chin Zaisu sin chin kini Amen Tukham hong kal bangaya Yang diboleh Jauh tu kan kain, ainale. le อีกแค่นั้นแหละแค่นโอเคไอ้น่ะมีนัทัดกินอีทัดนั่นแหละเค่นู้ทันเมื่อก็เลยใส่ฮิปอลพีมีทัดลักกาดึงกายมองไปว่าไงน้องถามมาเจ้าเลยเฮ้ยเราเดียร์อเมน Nagu kayun. Nagu ngiwiale. Ha? Jangi kalah kuda. Isum bangun di nak nak mo. Gungai ci mo gaja. Ngok ah. sang mo le. Gungai ka ci be wang ci lai di wai ci mo. Patenge ba eh, ai ai am jong lo na pin. Ai khase. Apal sat khase. Aki tang zolo, aki dek zolo te hiang. Atak tak jilan pasien ini tu kampen. Izi dia dong pihak he kalau ina. Hai bang pihak he Izi solo lam itel nadi yang pihak he pihak he. Amen. Lam kan bukan kian dia. Iki pasang na teng abai nadi izoi be. Ken suwi zawi kai tua jizo izi lan lan na abai nadi ya. Izi solo ding tu kampung pihak na izoi be. Amen. Amen. ต่ก็เลยเป็นกิพสักไม่มามาเทมเดียวกันมีสังอาจินบำเจียอีกสองตัวกิเชียนมปอลตายจังแล้วจะทุกอาบเกมไปอีกสองเลยมีนางอนทัดเสียนจีนังอันนั้นแหละเราทุกเกนเกนหลายกอลเทปเอาแหละมุตามาบาลเลงกับมาชอของจีจีละอันนั้นแหละลำเทปเอาแหละกูมาแรงลิมเดวลาเฮจิตวัง in in hai chin sa mang kol sing in ek sang i beng ta ma guleng khum lo la chi no ming ta kiu aya tu nin to thu ka mi ong kal khem i chin zo lo teng ben jesus si nong chin hi amen ama jesus ngi atin thu kam to kisai hial jong nei lo hial lo ama main achin bana asisaninong sob lai manin thu kam ong kal na teng chin hinda Amen. Đấy mình là bọc mà gì? Tun sin sung kisuang non lo. Đấy kisuan suan na bên mga kisuang ya. Cái hoa duy dâu kỳ viên ngô. Cái tuột chi dâu kỳ viên ngô. Cái tuột chi viên ngô. Ít chi chi tình kisuan này bên mô. Tua ít duy dâu lâu ít kisuan na cái bầu. Dây su xin chin hin tà hi. Tun sin sung kisuang non lo. Thukhamai aka siang ta A man hong siang sak hin dâu Thukham kal na chin hin ta Quan chin dây sun chin hin ta Đầu tiên bằng chin hin lúc nằm tất cả Sa sa un sa ki ki kun mo nei te Jesus ngahi hi thu tel tak tang koun mo nei te Jesus ngahi nang pe Jesus ngai pol nei hi lo nang o ngai ke lo nang pe Jesus ngai pol nei hi lo à Hallelujah anh nên ai lo ăn cái hòm khá nơi anh là thế không ạ? อามนเฮ้ยใจสุงไงยังจีบขันนี่ทุ่มอ่า ไงไงลวงไงไงลวงไงสังวาดิ้งคุณนงอนลามลายดิ้งทางอัตกาเฮ้ยใจสุงไงยังจีบขันนี่ทุ่มอามนปังงอตงองสักยามเสียฮิยอนนาเทสวะฟังเล็ดนาไม่เมนักเกียองุมจีลุลุดนาทดานา ในหมดของอสวดด้วยด้วยนะนลุงซิมก็ว่าลุงก็ว่ากวานะพันองศามิกี้ใครไหมขันวิจารณ์ว่าใจสุงไงโนยิงจีเวการนี้ทุกขโมนาตั้งใจสูสีสอบยิงจีเวออามนตัวเองตัวใจสูสนางินมอบนามัยนังอ่ะในลำนักกิตเตลเล่กิสวงสวงนอนโลดิง Ki suak non lo ring chisong le. Nun tak na sungak ku atai lo kala. Ak sakhin khian atua kang mama tuban. Bang hiam chile. Ki suan na luksin. Ki suang na imanin. Na akat bibu hang san ngam lo. Na sep ding kan jong sem ngam lo. Na pao ding kan jong pao ngam lo. Na kalsuan ding kan jong kalsuan ngam lo. Bang. Bang kisuan nakat na sungang ukay mo. Kay kitching kenge. Kay isang bang ituan ka. Tuni na, ay kitching siya again. Say susiangin, come on, nakin mo, main vubang ukay mo. Kay man, kisuan naban kasuwak tayo. Amen. Amen. Ken tunin dak tu ini bang gerin. Khas yang tun dunia ketuken tu bang bedingin. เพราทั้งปีตักเปนกิส่วนนะปันสวกตัดินในมัองอเมนปกเทเปนกว่าที่ลูกกาลานุ่งกอลกิสักหินขี้นของอมเล้จังอ่กิสวงเนี่ยเอ็ดุนินตัวเข้มเป็นตัวใจสุสินสอบเชียงขินตาเห็น p ร a i s e t ลอ l o r คุณเบียงินตัวป้าป้าตัวเอวเลยฮาเลลูยาอเมนหงไปอิน không đầm sắc điên na mua nghìn athu tạc hỷ na mua nghìn athu tạc man tu tạc hỷ asia bel pen dòng sang ding, mo nay te dây sun nga hi qua dòng sang ding dây ta asebel pen dòng sang ding, Amen. ปกติอักษากัดองเกลแล้วตัวนี้มีตั้มปีตักตัวบักเสียงโดยน้องเพลกี้เห็นนะออนไลน์ปนังไอเตนเนี่ยตรงตัวปนองเพลเลี้ยงหิจิตก็อุ้มยาเทียนปกติเป็นเจสุนไม่สักขินนับปีนอามาเลี้ยมากี่ไม่สักลมไม่สุกี้เป็น cái viên 태기 tôi tuni nong gen ne jesu san to hi peo le amai dấu lâu mo na chỉ bằng ông lo hi amen thế mình là buộc bạn nói gì man pa si tôn tung man pa si tun ke a ding man pa Tua hangbek kaka toldam mo na teng puala kiai olam dangi tua si gumpa pang pan pulkia donga lain saning aman pabel si san amen tang thum na bang che mo na kabol tam pi ka te mai zo diam tua za dạ pi a hi hang man pa si so pi mo na teng bua hia hi pokekin la omno lo amen bangin zaisusin olam dangi tua si sanlo ba pang pan pul hia vantung donga la insani ama pabel si san amen ka ben nin to ban i mangil ding dei lo la jama ja tang ni na mangil ngai non peu ma ke ni zau lo pa sia in chi no te mo na khial na tangin kata sisan kabuah. Olam oh, dari tuasi Gumpa pangpan pulkiam Vantung donga la insani Ama pabel sisan Taupan imangil ding dek lohi Bahang aidma atapakan na isun sisan buang namin. Nang mo na may nadhingisan na itiyanga. Kay mo na may nadhingisan na itiyanga. Imangil ding bang matopan day lawi. Mangil lawa po ka na lungnaman na uble. To siya nga na may aswag na to ang tungim tahid. Dahil atang tom na magji. Aachi mo lung simle pumpi. Pumpi. Siding alum zong in lung nuam takin kei ka siri tua man pasi sanha olam dangi tua si san luang gumpa pang pan pulkiang Vantung dong alai sani aman pabel sisan. Acimo lung simle pumbi. Sidingin alum dongin. Lung nuam takin kay sining. Kay hoi na hangilo tua sisan hangi. Kay sui zo nang long hilo zay susan hangi. Hallelujah. Tamin tu zan ong kikom teng. Online panatuhong ngay teng. giêsu nang ngi thì namo na kêu giêsu xin sóp siang khi ni vu bang in ngâu sắc khi ni nau peti namo na kêu ma hi hi ben alam dang ma mapasian wang liệt na hi Tay pan to kigen gen scientist nito kigen lo. Pasyan kamalhi. Amen. Wal kama gumne tu kagen le. Nang giêsu về giêsu nó mọ na tang đi xí lâu mọ à bùa nó mọ đang mai sắc lâu mọ cái chị các em kể lại giêsu năng nghĩ được ông nghĩ thì các chị lại tôi ban bằng chỉ đi em chứ tôi giêsu xí là cái bằng kia sai chỉ mọ cái ông lâu lắm đã đi tôi là ai mà ai về mọ tôi giêsu xí là cái bằng kia sai cái cái mọ là cái cái thuộc cái coi là cái coi bằng cái ngạ kia Hilohi, saya sebut. Ama mok na hanga silo. Ama pasien tepain nang leke yungi luan mana imok nang puak saka sibo asi tong sop siang ibo. Umkeng umkeng. Kele to saya suka kisai nama mam e. ke. Ung citan tan eh. Kele ung citan tan. Aman um lo tete. Tom nak kaya suakin. Hel na pain um lepai tau le kalung simi. Hel na pain um lepai tau le kalung simi. ama chi dong ba la ma lam ban man mai be mo ai u din nào thế? Eh. Vậy mình sol tak bol lin che be zoma alian anh em som le gong na tua jesu khasi singlam te thuina lungdam na thuin a um mi te arian gup na nga na ria pasian wang liệt nai hi chmo hi jesu sana mo nam mai na chi be a um mi ta ria gup na nga na ria pasian wang liệt na dena kol te dan aum lo te lam tua zaisu le lah, ki bang kisai ama asin abla kai de ken ka bole kat ken ka thua ke chi dong bel ama la ban khial hi sikhang aya ni ka ni de tua achi pao tu ni ka ni de ki tal sik di go hi ki pel te lo di gi tua nilian ning tung di gi kumpi de kumpi pa tau te tau pa sina zawa thau gi ka Zani tu dia tahu tung kikel gelo. Zaisu to kipel telo ni kan dia kita sik dingwa. Au blok tamnu ton tak me ko nga pai pai tadi oi. Antu ni pasien he pi na anga aiten. Ko hi zen mo. Zaisu kai tang de silom lom mo. Kai bang tang tel za zong ama mu na man lo ding kan. Mo na tang ni zaisun ling lu khu ong ko zen mo. khi tôi luang dê là lùng đâm cầu à yêu thị nà bè bà xe nó hẹp bì nà hi chỉ xin vào dây số cốc thị nà bè bà xe nó hẹp bì nà hi Hallelujah gup nâng nga lo ding vang laki na som vay tul vay gen zo nga isda zong vet nei vet lo albil song zong tum lo Bahal te tunga tuisun ma ma bang. Tumvelo. Ayal zeisuin na gubna nga di pasyan tel di tadi. As, as, oh hizen mo. Kay bang mi mo adi ang Jesus hizen mo. Pasyan ta pasyan tau kay tang dia alutang aling luko ko hizen mo je. Lungdam te um te ji ben. Khasyang do nong zolna anga te bekin ngahi. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Ke isu akta zau jiwa. Zaisu nong sop siang zau jiwa. Haleluya. Amen. Dacem mi tampi takin ibu ai tuan tu na ben bang hiam ji ne. Tele tu ni Zaisu si umin imo na mai belman ma ben. Jing jang thai jang mai ni bi jang mo na bol khaleng. สีของบางอิจิตัมจิเป็นกิบอิบวยปีตอนตรงนห้ะอิทุดดปีเลยตุงอ่ะยอมลายเต็งเบลบอลคาเทียงเฮียงเอาจจะเหมาะนะกับมีแต่เนี่ยฮีจีลสาปุ่มปีตอนยอมลายเสียเป็นอ่าเกเป็นเหมาะนอนเกนิงอัจฉิงอมนิ่งกว่ามันฮีจีลสาปุ่มปีเงียดเป็นเหมาะนับบอลนั่นละมันสังกันว่ามาสั่นลัวไอ้นั่นแหละอเมน อมอนะพี่พี่ต้องจินไอกินนี่ดำโลกจังบ่าอีกิลำโลกพีตาตาเน้นวอมลายไอ้นั่นแหละฮียนะฮีชีลสพุ่มพีตอยมลายเสียไอ้กิเล่โมอนะพัวเลยเลยตรงอ่ะยมลายเสียเป็นโมอนะเขียนนาจิเป็นในมาดีเฮียงเขียลนอนเกยนิ่งนุยงละเที่เทกว่าเฮนอนเกยนิ่งละจีนีตาตาเต้นเฮรายไป มีเกณฑ์เซนอนกินิงละจีนิตาถาแต่มีเกณฑ์เซลว่าอันกำลิมเลวตีความไรแต่จังอ่ะเลยต้องมอนอนกินิงจีตัวนี้ก็คงเกณฑ์นะบะอิหมอมันอ่ะบันตุงอมกิตันชีต้องกินอ่อนเลยเจสุอิบมันอ่ะบันตุงอมกินางสวยฮาเลลูยาขัดลายเสียงตรงนั้นสิเนี่ รองมาซาเลียนขัดชิวแล้วอันเอลสกิบีนาปัสยันตปาเจสุกจิสิสันินเอเตโมนาเคมเปวห้องสอบเสียงฮีกว่านี้โมนาเคมเปวสอบเสียงใจตาเจสุสิสัน Imo na bang za sop siang khem pe chi te bang za avek pi chi te bang za a kong lo na mo na tam chi ta gin tam ta sele to lai sang do kamal khat ta dong kiching le le i mo na khem pe jaisun sin sop siang che men a tam nop za tam hen อะตอมนับจากตอมแห่งยซูซีกิจิงกันตายอามันแต่เมื่อนักเก็บยซูซินชอบเสียงจีเตอะตอมตอมเบกิลงเย่อะหุ่นยังไงแม่อันนั้นเลยอะหุ่นจีเสียงอะไรอะหุ่นเป็นบังไงอะอะเบย์ซาหุ่นยซูซินอะเบย์ซาหุ่นอันนั้นเมื่อนักเก็บชอบเสียงนะชอบเสียงว่าชอบจากเรา ดูไล่ตะกายเลยอเมนมาเลมันนมอขากลายดิ้งเตะเลยตอเลอเบซาดูไล่ตะมาเลยมาอีมอไล่ดิ้งเตะหุ่นชุมอเบกินตอนตุงหาดิ้งินสอบเชียงมาสอบเชียงเลยเหตุอิตาลีดิ้งทุบีแต่บางอิตาลีจะบอกกันฮะทอชิโมเลง i mo nai lo na nang con jesu Xin sop sel dia yêu tu đi ni kam ta ke ding mo you tu di sem ke ding mo chi khong ki ngai sun khial ka ding i chi atwa jong mi ngai sun khial lo À ngay sun tua ra la ala à, tên là aum ta thắc lâu thấy pa jiao le ai na le ke ne na tu nya na nu in na na re ki te na nu ka sian na ri na ta tan wam lai ya na nu ne sang wam lai na na nu na hàng sang wam lai na หางั항상놈날로น상놈날로나비진간베베나항상카베베테일라이나래아니나래ไอ้ยังสักคาเว้ยเดี๋ยวนนั่นแหละไอ้ันนั้นแกยังห่างสักสักกระตาปันโตปุ๊บต้องช่วยกี่ตัวเลยไอ้นั่นแหละเลยเลยพัศย์ อีโมนาก็เป็นเซซูซีนเข้มเปียวอจิตเอเบซาเข้มเปียวตูไลตะเข้มเปียวองไปไลดิเข้มเปียวอะตอนตุงปันอะตอนตุงอะฮวมเซซูซีเพราะมันเนี่ยอีละสักบังใจตาอะกัมมัลเตนังไงเลยจ้ะมันพาซีตอนตุงมันพาซีเซซูซีเป็นบังตันไม่มันพาตอนตุงสกบังตังเกียร์ อาเบซาตูลายตักองไปหลายดีอเบกเวนเกลดาเสียปากดีนะองเนียอะไรเนี่ยชามุตรงนั้นตัวจีมองแล้วอิมอนายเดียวกองสอบจังนัจีจะเซนแบบอ้วง เดวินะที่ขังนกแต่ลำเปียกินนี่เตะเชียวองจีนะแกน้องมันมาบอกตัวบอกเลยไงสุดนวมแล้วจะไงสุดทีไหมยังเอาไปเขียนดินแล้วไปเขียนเลาดิ้งกันตาวันแล้วจะโอเคนี่ไงยังอามานก็แกนกูดิ้งอี จีเจ้าใกล้เบ้ก็เลยเสียปะนั่งไงเลยตุนทัลตุกเรียนอินสิเลจินบันตุกำเนตุงเดียก็จีตุงเอ๋บ้าเจสุสินก็บอกนะเข้มองสอบเสียงให้เบ้จีเอ้เจสุสินก็มองนักเก็บสอบเสียงบันตุกมตุงนิ่งเจเลยเจสุสินก็มองนักเก็บสอบเสียงบันตุกมตุงนิ่งนั่นชีงามนีเป็นอสตายากะขากุขากุของพระตามาอย่างเสียอีนับเปีขากุนับพันขากุของพระตา Okay. Toile siao. Tuma khaguk laya Jesus siang in kamo namai pantom dungning achikin hi le be be hi be chin. Tuma khaguk aring pen tu ni pen amai lamu hi pen mo. Tuma khaguk le tu ni ke kala ele mo na na bol na kachi le. Ongai sun ke hi tol khat. Mi aman la mi bi mang dong via la jake lo mi bi mai dong pa sia sia. Ma pen achingo ma ma sia kathi na. Amin ngen leng bel thei pa ni dong ngen la ni. Tuma kagu le tu ki kan mo nan bol na le sia. Kasi ngai sun de ran te ama ngo ma ma ja bil kong san de uta. Anak mu kong san ke. Siapan khan sang ya li ta ma to ji kan. Am tel na tel na zo pe we ti lalin. Ah, Den ta da mo thaminge mo thame. Tuai be Jesus si in imailami mo nailo ate sob siang ikeile. ile. nang tu ma ka gu la ya jesu si rang ap yang tak pa ben hel gam na le tun ki kul di ben jesu sin na mai la ma ni huwa mai man tu ni bang tu ma tum lai nai be ki sile ai ma ve ken dong kai ve to ki siang gen lai ni nam mo na mai na ding in sing lam te tu ga jesu bằng dạng bằng bằng hun lai a sia ya ki sile tu ma kum tu ni lain kalvani sing luam te tu nga si chang okay namo namai na din tu ma kum tu ni lain kalvari sing lam te tu jaisu si lain namo nai na le sia ka mo nai lu we e, so ma ma e so nai lu pi tu ai ve i mo nai lu a ding na ngon ki chingi ke le asisa na buak do kum tu ni pana apiang panai pon pa no lo ding ve ang Zaisu Siben aton tumpan aton tunga dia kicing hi Haleluya Amin Upci tagenda ubdiung dei saki utena de Hipen ma ko doi mang pa nong ping pa papai. pa dan mak mak Kician kite piang tak tak tak kene utena utengen nangai Ei kician le kician lo to kisainol lo Jesus si ki bok hin en tua muang hin ta amen adoi mang pavel pilin mo na um dan ma ma ki chian ke ve to jong chilo ki chian ke to ki chian ke tang chilo ki chian ke ve ngo ai na le mi dang ka rong chi da ni le e le ki chi gi na ke ve ngo jing sang này li thâu ninh à thâu nghe ninh cái chị dòng sót tập in tu đang tăng dấu cái ven anh này Amen. Ini kan lajang tu tangku aja biak si mingci nabi pel papa mew. Uten nanti. Lah, isim man isim lo man ingat man ingat lo man. Imo man imo lo man tu song kisah ino lo. Zaisusi atau ah, tuan tuan dia kiri kita nanya. Amen. Tapi ah. nak siapa mungtong? Kau Kau kuamo. Piang tak kecil tapi gilau pada dia kentun telota. Gilau tale seisu na um khamok cicca dai jaga haleluya ibo. Peng pise tale. Ko hua mo piang ta kacita ta ang sung te. Lei ba gin lau teng piang tak teng. Hoi bil ji het kang. Ayang, lei ba gin la gin lau tu song kisai lau hi ai ben. อเมนอังสุงไทยดูพวยอมนะก็ยังบุบวันนั่งเป็นอังสุงไทยดูพวยอมพี่อาว่าแต่เจรคอก็ยังบุบินเจแค่มูบังงมูพี่อะไรพี่อาไรสิ่งเสียดงปั้มมูบังมูพี่อะไรเจสุสียงินไอหมอนามัยเลยตุงบุบกเกลืดอยมังปานต้องการกวนเจ้านอนเลาดิ้งเอ้ยเตลตาบัวตัวทุตังกูดิ้งไปเงียดิ้งเอ้ฮาเลลูยา Amen. Amen. Nepian tak lam ongum lau pen pen zong adang zong ilau hiay. Napasal zong ite. Nazi zong ite. Natate zong ite. Bang. Natanem na mau te lua. Amin ngum lau blau tong kisah ilau hiay. Nang zay sunom tak pinak le. Amen. Amen na zi na menong pataleng patakaile, na pasali na menong pataleng patakaile, na tate na menong pataleng patakaile, zaisu na ubngiung yaw nang lenang pen, midik is yaw na iwe. Hallelujah. Imo na may na pen, toran itiling sa may Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. tàu pan mai sắc nè pin ama le ma ki mai sắc lo bỏ khăn ta thấy bây gim lel là chỉ cái gim lel bỏ là gim lel phụ xong học hết đi ama lâu lấy lâu gim lel tôi năng nó mà tàu pan mai sắc năng lên năng năng cái mai sắc dia lẹ, bảo vệ và bài năng lên năng năng cái mai sắc dia mai sắc Upnaji benda. Oh, awam tahu macam, ha. Oh, kini mimo miki alih na ping, mimo mai la kai sena. Mi siang tau la kai tazena. Oh, pasian mu na na bang rol la kai tazena cia. Siang tau lung sim na ya. Adi yang lek lek ding kita ibe, oh udah nau teo. Oh. Kiswang sako pai dudu no lo ding. Amen. Kiswana, kisung siana. còn tế bào là mất lông mà chồng thế nó lùi dây su siang là lông chồng đi khắp muang đi amen cô bác sĩ xem thêm bằng tổng diện là tắm mà bác sĩ tu con các hen quản quản cha y hệ nơi đi con không chút tuam tuam mong bay tôi chắc à ừ, cái chứng lâu bền bền ai hạ thằng bay bền bền không bác sĩ tu các hen đi chỉ kỹ soạn này à, tuân cái các cái soạn nó lỡ nó khẩn Jesus siang à vuk bang ang opa ading di tangis praise the lord amen สมางตัวของลุงจิมสวดเขาเลยตัวด้านอมดีในแม่อะไรเลยอ่ะอย่างนั้นสมันยังคงตัวนะแสนปีละหุ่นกองอมเทดิ้งแหวนมั้งนูไปจีแหวนตัวจีเทใหม่ไอ้ยังพ่อหรอดิ้งเขาดีแล้วนะเยซูสังอีกก็หมดน้ำใหม่ Vụ vâng ngang ngầu Bảo bang nó là bang kì gọi gì Mì đi khi hallelujah Tại vì ụp nà kì chì ấy về tế thẳng trẻ Amen A kì suang suang lại tế bền Hẹ bị nà chú tay tế lạ tạc lâu tế bền kì suang suang ấy bền Cả mộ nà mai dấu chì A tế lạ tạc tạc lâu tế bền kì suang suang lại Nà chẳng à Biakin por katen na pailer dia. kipat pla pada tungen le kipat na tungen ding ding ta to pa pasiano tu ni kong pa bi mo na teung mai sakin si ma support lo a kipan thei lo ding dan kan tuan ong gen ning amai sai lam na tel le lung dam ko ri te to pa than thanem na chin lom na ka nei ule jong to teng mai sakhin nei man lung damung tu ni lung dam na to nang ma mana sem yung lung dam na nang ma thua tang ko hiung chị thì nó nó ngại nó nó nó nó nó sáng ngày bây giờ cái gì giờ kinh tâm bi thật ra thì bắt tôi tôi nghe đây tàu ba con kia nó cầm ổn ai theo ông mày sao kinh à chỉ mà sao lâu cái bản đây là bỏ con nó giao vậy nó sáng ngày bây giờ nó sáng ngày là sáng ngày là thế nó về không nó sáng ngày bây giờ hả tôi bên ghen này ăn mai làm ắt thì nó tắc tắc lâu để cầm bao Kamu nama aja kipasak beli lo. Ayang, tu pen kisam nolo. Aki ah, sam nolo tu kadebe. Tau pa kamu nau mai sang nai man kalung dabi. Cik diri jau lai lai be. Haleluya. Tapi aum te tungen dan, aum lo te tungen dan. Kebang te nolo be. Mereka jauh um dia. Eh. Lah. Tahu pa? Singlam dia tu kan. Naliam nangi nong toy dam gini naiman kalu dam hi. Amin. Tahu pa? sing lab de na zongkal na angin ko de hau na pe zon wen ka lungu da mi hau ta mo le hau nai lu hau nai te ke le hau zo ka di zongom ta amen kan tu pa ing alam ele ati mat ki pi ta tami na mo mai lam na tel le achi khan bi do be tu pa dang te zong to tung to dang pai di hai be na mo na mai na na na dam zon na pan hau na nga zo Zaisun avek pia singlam te tunga abuki ma ong sep saksai ve tamen le pok pal mangji kalani mual tunga asisan hong bua a kilom lo pi khon khong nun tak na hong pia aliam mahang damna na azon kalnaha hauna. sanin kamo nating hongsob siyang sa. Amen? Alyamahang damna azon kalnaha hauna. sanin kamo nating hongsob hồng sớp sáng xa nó bọn nằm mai dấu mô mài dấu lâu nên là là đầm dấu mô đầm dấu lâu giòn là ban hào dấu mô hào dấu lâu hào dấu praise the lord amen giòn sang hậu nuồm dấu đâu mùa hiếp giòn sang hậu ăn nuồm rồi đi đâu mùa hiếp ủng hộ มันจะน่วมจะตักปีมันจะไอ้องไงแย่ซองไงสมของมันจีลตัดควลควลกูล เลยงำเล่าควลของจริงจังลำปีเกของอาสายของกิสวกเลยเอ้ยาดิงเล่าดันกันนะมินละเลยเสียเสียเด้งมอของจอของกิสวรเอ็นอิสมเป็น iba sap kop chang pe ki puai po ka sia et yau yau ale mun te bang pe wi san si ve chi pong pong et ilai zo ei ilai zo lo mana wi san deu si ve chi pong a wi san da tak ben lấy dâu lo chil val gyau gau nang hi zo nai ben <laughs> amen mi lấy dâu tang ben wi san ji mok nên đang cái dòng tòa đàn học nghề cái này do atun zong non lo aliam na anga dam na azongkal na anga hau na asisa na anga mo mai na abukim ke ai ta na nga zong hita ke ya tu ambek lo na nga zong hita pana up te na lung sim nyat pen swak tang ya swak amen dekat nai le le ni khát ni chang lấy dâu nó về ăn chỉ đuổi đuổi rồi đi quê ông mẹ giờ đó còn tôi vào là bây giờ quê ông mẹ amen mà áo về chứ bao ngạo là bao về và lê lê bol bài về amen praise the lord cái áo hình chỉ vương và các tên hak wing ci ko igen tak tak ci mul bang na tau nan na tu se masa ci ngai lo lo ajangan mul ki mu ai sat se hau na ko igen ka te ben kam sia tu ai sat se po ka to me hello hello i pasian ho i mena hau ding te yang agwal zo lo ding te yang amei la mang ko igen ning alu la mang ko igen ka ci te ai a ci te yang kopi anom le nuam sanite kota anom le nuam sanite ng ci te yang Hallelujah. imo na mai na ri aman accept kite imo na hanga itupa ke mo akitanin mo na ta ki sai jesu sin tawan ala kit akipan ebe na khembo aswak ta te ta bango amen praise the lord hallelujah อาจารย์รมุนิของแกนไหลในตัวกิแต่คนมันสักนี้บ่ทุกวันนั้นเขาจะเป็นตักตัวนี้ยังกี่ความเข้มเปล่าและออนไลน์ประดา itu kan nak zakat lo kisuan napan pan suak tain hang selo na pan suak tain mai ngalin pasian tanui te ai mong mong ke te zeisu si to kile ingya ti te zeisu si to kile ingya ti te pasian tapai te ai tek di nga pasian sabhi te haleluya amen how zo tis no đâm dấu mô mai dấu asian tai dấu mai pa ngạ dấu amen khut bang itu papa đi dia hallelujah hallelujah heavy alien storm anh em storm le sagi heavy alien storm anh em storm le sagi amau tei mo na le khial na tei 个占地农给的，全部给呗。这一瞬间，阿西伯阿伯给人，阿农水帮派上来，阿毛地莫那克那地帮子，占地农给人。我我来讲啦，阿马奥米贝尼多姆米，奥米农路，破农路，啷个办？ Zaisu si namuan ni akiban pasianin namo na kem beben ko ko hiam ja mangil agizina tui pi sung pa ta ai ve zon zo hinol lo a zong zong pen ku doi mang pa namo na teng na thanem na teng tong ko ko ki do mai man ong zon sak sak ai na te dia Zaisu mangil kiji tui pi sung pa ta hi Zaisu si san vang le zwa kamona kebe ki sel kin ta hi Praise the Lord. Apa sia ni nong mangil sak tu den ta. En pok pok in tu teng tu kisuang dau dau ke ina. Ilu dong dang ngam lo thu dong ngit te aking kia dong ngem ngam lo. Doi mang pan pen ong nop ne salu eng pol khate. Tu ni doi mang pan nop ne te aswak tu ni tu pan tu mang ta hen. Cái kisuang non ke ning jiu. Zen zen lai sang. Pasien mo mai sak hiu. Pasienin manggil tajihi. Haleluya. Yesus siangi jiwa. Lata zale tumna anel somle ni na. Lata zale tumna anel som ni na. Anong ang jiwa? Niswa na pen. Nitumna to. Nitumna to. akigamlan maabangin. No mo nate, no to, hong kigamla sakhi. Amen. Hong kigamla sakhi je ehi lobe amangi sak. Taupangi sak. Bangitongi sak asisan wang det na to. Tamen na mo nate koy lama taupan Niswa nale nitumna. aki gamlat ni so analit tum na tai tai bang ya, aki gamlat chi na zange wiya thai na mo ya na tuat kang ya, ya? ni so analit tum na chi kina gamlat lu tuat zo ding lo atuat kate ak waktu ding jaw le lah. kina gamlat lu amen To papasenin banglata at pa sa Jesus sanwang din na so namo natin ang paisakyan niya. Niswa na pe, nitum na to, akigamlan mabangin. Namo na, nakil na, natanem na, nachinlaw na, nangaisip mo na, nakampaw mo na, nasep mo na, nasep law mo na. Oh, avek biya. Lon kemang, koy lama. Niswa na le, nitum na akigamlan za, agamla lon bang ta. Zonzo apang nolo. zon zon dingin on lo. Haleluya. Atau pilih-pilihnya, yang tak cipong-pongin, kisuang cepat. Biakin suka dagang-dagang lo. Tuhan, ang pinmi mo inong munon lo hi. At tanu i dinong mo hi. At tapa i dinong mo hi. Amo ma inong mutahi. Amisiyang to inong mutahi. Amisiyang to inong mutahi at pupasan ding akilom pa akilom nui nong mutahi at agam luading at tanu agam luading ama at bintang kom tahu pa nong mutahi tamen tunin kat kong ngikin ba pasian mo ba nga akimuri ito pa mutahi amen doi magpahay le ong kinewin saksaki Pagkatala na, ang kilian, pang lupi, pang malupi, pang kilian, sa kipasak pong law-law po mo. Kipasak tong kulke. Cool kineo mu dong kul ke tau pang mu bang ki mu ding rubi ke mi di ki chi wo pasian mai na kok ban la ding khat zongom non lo hi ni suana le ni tum na ki kamlan ma bangin kamo nate ke to ki kamla ta hi mi siang thau hi Jesus san hang hi ทุพางาดีเฮงตัวอุบนาตัวตุนตักทุงเงินดีเฮงมีตั้มปีตักยินะดำนางาดีเฮงเถอมีตั้มปีตักลุงซิมสวัตังนางาดีเฮงเถอมาไปดาวไปนางาดีเฮงเถอฮาเลลูยามีโมไม้กว่าตอนตุงโมไม้นางาความีเสียงเดากว่าอเมน Bukan kan keji, bukan kan. 伊就特别的爱莫咧支持啦。伊就六边咧支持，能伊做能支持咯。耶稣能伊实现哒，能十古老唔属妖哦。阿门。Tuhan nato um patung nato bangin tua. <laughs> Um nato kingau. Zaisun sayam kita. Haleluya. Amen. Adam di kwa. Au di kwa. Apil tau tau di kwa. Amadok di kwa. Amai bangga di kwa. Amen. Pasian nga itu am jeba asang di gua. Pasian ang van na nga di gua. Nang tek tek hita. Praise the Lord. Hallelujah. Uten aute ipil na ibang den na ihau na idam na imo mai na nake beben. Eisep bang mamlo. Avek pin amang sepsak. Singlam te tu amang sepsak hi. Zeisung sepsak sak kicing kini. Eitawan upsuk tek atop na gende nakat tu mangat tu cingpan amu te atu pen hailu kiza aman lam no on telo ad aum na mun nalawai lam nong telo ay atu cingpan amu te nuam luen mala aliang kau tu ngapua Pai mau ka veng ka pam ka tua sisa mangsa mo kiki ngai kei tong lung dam bo je poi kham kei อาตูเป็นบางมาเทคนเราอาลุงดำเป็นบางตูป่าอาตูจิงป่าแต่อาตูนบางแซมบางมาแซมเราอาตูจิงป่าเลี้ยงเขาตัวเก่งอันนิ่งเน็กซาจุยเดียงแบบตอนนั้นตะกะอาตูจิงป่าไปไปปีน่ะกินงานนิ่งเน็กเดียตุนินตูป่าเลี้ยงเขาตัวนั่งเก่งอันนิ่งนิกินเจสุสอสาสุเก่งอะไร aman nang ading sem kini nang ben ham sian nang ading hi pek ba no lo hi te thu pa adim nga ading zo hi te adau pai di adam di alo ching di gi te zai sun sem kini bek ben ding tau ni le guai thu pa nang au ya Tun. Kay ito bang ahing, kamo na amay ta. Sa Isus tanangin mo bang angaw ta. Adam ding, amalim na adam ding. Ahaw ding, apil ding, at sim ding, amanaw ding. Kiswan na na inaw di ato ban kayong koy tahi. Kay agwal sa utang siya. Lungnam na ito, tunyan na tuza ko, tanang aw yam. Um na ito, naladi uyam. Kalti pala, nating pa, di uyam. Yeah. ตบังกันเองไปดีแต่มาอย่างไปเขียวเอวอยากไปเขียเสียเสียวไม่เป็นไปนะองดิ้งเสียเสียงกินเดลไปเสียเสียวฮาเลลูยาไปลายไปลายอาดัมดิ้งแต่จงไปอาฮาวดิ้งแต่จงไปอาพิลดิ้งแต่งไปอาชิมดิ้งแต่งไปใจสุนเซมกินใจสุนแกดิ้งเซมกินอีจิอุบนาโตแล้วเสียเสียดิ้งไปเสียเสียงไปเสียเสียบอกกันแต่เป็นดัมดิ้งอีแต่ tuam-tuam datom na kibolbo nga siya wandala na nanalang mo sang ablo zaisu ng longdam dihi siya wanda mo solo na naman longdam longdam hallelujah alya mahang damna azon kalna hauna asisanin kamo nating 红色享受，卡拉尼，卡拉尼，莫尔图阿，阿西山红布啊，基隆老皮，康康嫩当那，红皮阿索。 Alyam mahang damnam Azon kalna Asisanin Kamu nating Hong sop siang zo Khat vei lai wum na to sa ding yang Kalani Mual tunga อาศิสันหบวากิลอมเลาปีคอนคองนุนตังนาหงเปียโซอาลยามาหังดำนาอาซอนขาลนาฮาวนา 아시사니 까머나땡 홍섭상소 pasianin nang pen ongai tuam i thi namin ta zongong thei na tua khak thu khem pe aman mohi na lung sim puak zia khem pe zongman tunin assistant ton na sakin na lung sim zong dam na pum zong dam ama liam na to nangong toy dam ginta namo na khem pe main vu bangin kok bang na le apa king keng inong muta hi belap dingom no lo hi chi hi bukim ta ong chi hi taupan nang tuang chi le amen na piak ding hi lung naming taupa ama liam na to kong toy dam gining chi hi bang nan na bang nan na na jong taupan tu sanang dam sak lo ding hi umila tau pak yang dam kauin, kawin dam kau biang naluin nason son suak tadi kita na lei bate bei dinga lei pamai suak ni de ama don kal naga hau nato bandang ban Hallelujah, bani hora bala bala basana hora mala masandala la masandala la bala ba hola mala masandala la masandala la bala Oh la ba la ba la ba la ba. Here kere ser kere ser. Oh ramagala masanda la la ba la ba. Here kala ba ser kere ser. Ole kere ser kere ser kere. Ole kere ser kere ser kere. Oh la ba la ba la ba ser kere ser. Oh la masanda la la ma ser kere ser. Ole kere ser kere ser kere ser. Oh la ba la ba la ba la ba la ba la. Taupan, hallelujah. Taupan, nahaksan natin ang muhi. Kwa magyan na gen ngamlot na tu si maman tehi. Aman nang ong del siami kiswang ronken. Aman nang wazobi digi. Aman nang ong maisaki. Naibang bang aman ong telway. Naibang bang inamat yung kiablelin. Naibang bang mag yung ya ya kiluwi kelelin. Taupan na mo nang maisaki. Nananang damsaki. Taupan na mo nang maisaki. Nakzan na tepa nang suwag ta sakdigi. Zaisu inangong iti. Zaisu ka zimin vang na nato na mo na kebe umahi. Zaisu min law nga imo na may sakchay min dangom hi, Hallelujah. Hallelujah. O tunian na vangikte, tunian na nanate, tunian na aksan nate, tunian na vibe white na tukikayok te. Taupa nong pil sakdigi. Hallelujah. Tauban bel diri, tauban bel diri. Tauban bel zolo jibang nei lohi. Tauban sem zolo jibang nei lohi. Hi dei lo jibang nei lohi. Tu zana na ki kau na guak suang lo diri te. Tauban zazohi na ki kau mapekin tauban na lunggul na teh hindahi. Hallelujah Lord. Hallelujah la bala bala. Ora masanda la bala bala. Hi dei kere sere kere. 가누왕 주이고래 또빠 제이수오 keibang mimoongin na imanin kalong dami nakiyanga ong zuaning nasisanto kamo na kempe ong sob siyang kin na imanin kalong dami ong maisang na iman dami si na zawin vang lian pi to na thau ki khi sina le hin na tunga thunei pa nang na hi hi tau pa jaisu singlam te tunga na khui san na na gim thuang na san na vuang na liam na na thuang na kadam na hi atungam na na khempel Giêsu liêm na in không thoi đầm khiến ta hi Giêsu min to cả tang cầu hi cái pen Giêsu liam na hangin achida mita in athadi ta in amo mai dong ta in kiswan na ding mai zum na ding bang ma nei non keng nang ma i zon kal thuang na in. ahaw kay tahim. Nang mahaw na, kaya ding itahim. Nahaw na siya dingin, nong sapmizong kahihi, na mintang vangvang tahe. Hallelujah. Hura pala pasada laba. Kasiang doy nangong tuam tahi. Nanan natin long dam sakhi. nalungkam na nate taupan tunin tui sakzia jahi taupan tawan laji naksa nam mual pite chimtahi na leiba mual pite nangong lung sim sang non lo dinga pasien hoi na nangong tuam tahi hallelujah hora bala bala bala bala hora bala bala sedikit sedikit hora bala bala sedikit sedikit hora bala bala sedikit topa namo namai na nadam na na tahan na kau te ading diamond kanwa mo hi tuniya hi katugen na nang azakem bole eh, i tagang ki khom kem bol tunga na fang let nai na mun lua diamond kanwa mo hi abang kwa in kwan te kwa nang man na sem ding na man kalung dam hi mimal nun tang natin no suwa sakdingin taksuak sakding na man kalungudam hi tutunga kang nang maminto hibanga hampan na nung pian nung kimukop sak na hinatai te khembe swat tang na ding ita hen dam na ding ita hen na ding ita ahaw na ding ita adaw pay manon na ding ita hen aum naut nang masunga zung khak sem sem na ding ita hen namin tangin na bang lian ton tung ta hen zinglen rai kan ilayu thu unda jong alam dan ka siang tu nong makai ta na namin tangin na bang lian ton tung ta wang vâng, liền to pa zai sumin to thungen in lung lungdam na coi nong kia bung to pa sia no amen amen por kate tu san sungin dap nu che jing sang chiang na na na munon kai ni che por kate tol dam na jo nga ding che hallelujah praise the lord amen amen hallelujah